Ngayon na nga tayo ay maghuhulaan challenge guys. So, pag nahulaan ni Bebe ay mag-iron siyang pera sa akin guys. So, <laughs> no, no, no, no. So, pag nahulaan niya ay makakatanggap siya ng pera sa akin. O, depende kung magkano ang aking ibibigay sa kanya guys. So, mag start na tayo guys. So, Bebe, mag-blindfold ka na. Yeah. Marami-rami ang kanya magiging pera pag nahulaan niya, guys. Blindfold. Walang sulian. Ayos. Walang, walang dayan ha, walang ah. silipan. Hindi ka makasilipin. Hindi, ilabas mo ang ilong mo para maamoy mo. Pwedeng amoyin, pwedeng hindi. Yeah. Amoyin yan. Yeah. Ngayon, no, umpisa na natin, guys. Watch this. <laughs> Siyempre, pag nanalo siya, mamaya ayan andyan mo ng pera natin ito, ito, ito. Be. Ano? Nga. nga Lemon. Ay, kakainis na. So, dahil nahulaan mo, give me. Meron kang 20 euro. na, naisahan tayo dito. So, wala ka 1.5. So, naka 1 point yan ang daya mo. Okay. nga. Dila. Labas sa dila. Ano yun? Ito yung pagkain lang ha, puro pagkain lang. Wala namang iba. Butter. <laughs> Oo, oh, husto niya naman dito. Ano ko po, nahulaan na naman ang buwan. Give me. Nahulaan na naman guys. So, meron na naman siyang 20 Guys, may 20 na tayo. Open! Ano, hindi na tinatanggal. Ano ba yun? hindi ka tinatanggal. Oo. Ano? Guys, may 40 euro na tayo. Pwede na tayong bumili ng... Pwede na tayong kumain sa It All Japan. Yung euro lang. Wait lang. Ewan ko kung mahulaan niya to. Ito oh. Labas ang dila. Dila or amoy? Labas ang dila. ano yun? Tissue. Anong amoy? Amoy mo. Wala. Tissue lang. Ah. <laughs> Hindi ah, di ko nahulaan. Nang bako ng kabayo. Basta ka! atong, atong, atong. Atong, atong, atong. Nga nga. Ito na, pinaka... Laki! Eh. Oh. Ito pinakamalupit. Oh. Pagbata ko talaga kinakain. ano ba? Ano ba? Ano ba tayo guys? Hoy! 20! Oh, ah, wala ka. Umaya ka. Umaya, wala ka na utak natin eh. Ito ang pinaka last guys. Ito yung pinaka favorite ng lahat. Matamis to eh. Masarap din. Magugustuhan to ni Bebe. Eh, kaso kinain niya yung tinapay, guys. <laughs> Sabi ko, wala, ang laang niya. Hindi niya titikman. Eh, ba't sinamol? So, ito na malupit. Boom, boom, boom, panis. Okay ka na? Ready ka na? Oo. Ito na yung last, 50 euro pag nahulaan mo, okay? Hmm? An, <laughs> ang liit ah, laki. Hmm? Lakad mo Pag ka. masakit yan, tignan mo. Susunod kita. One, two, three, go! Alam ko na yan. Alam ko na. Pipino. Pipino. Patay na talo tayo. Ganyan challenge nito! Wala na. Hindi talaga tapos ang ating challenge, guys. May 40 euro tayo. Na, ito na, oh. Ang kabayaran. Thanks! Thank you. Oh, ang pinakailangan tinapay, guys. Maragarag ang taong ni Carla. Oh, ang taong... Pagpinda daw sa ano, be. Bye.